Nikitoka nikifika hapo barabarani nikiingia huko roho puu, naogopa sijui nitakutana na nani anibane aniue yeshe, kwa sababu hakuna nini, usafiri hatuna, barabara ni shida, hakuna mwakilishi huku wala hakuna mbunge. Hawa walipita wakati wa tija zao tu, shida zishaishia sasa hivi, wapokea pesa zao, hawatujali. Mheshimiwa, watusikia mimi nasema hapa kwa kilio ndani ya moyo wangu, nani naumia ndani ya nafsi yangu tangu mimi mwakilishi simjui sasa, simjui mwakilishi wala simjui mbunge. Tulijua jana kukutia hizo kura tu, lakini hawatujali wala hawatusamini. Sasa sisi wasipotusaidia sisi wananchi, tutasaidiwa na nani? Na wao ndio viongozi wetu tuliowachagua. Mheshimiwa Rais, wewe ndiye kiongozi wetu mkuu tunayetutegemea, tunayekutegemea sasa hivi. Tuone, utusikie kwa jicho la huruma, si utuone, utupatie njia, tupate usafiri huku hata daladala kama mtu hana usafiri wake mwenyewe, gari za abiria kama kuna njia nzuri zitapita, lazima watatengua tu njia. Jamani, njia Kisauni Kidutani ipelekwe gari, watakuja madereva watatupakia. Si lazima kila mtu aende na gari yake, si rahisi. Wengine ni wanyonge, hatuna baskeli je, tupate gari? Lakini gari za abiria, daladala zikiwepo, tutashukuru. Na mwenye daladala yake hawezi kupita katika njia hii ya mabonde na mashimo namna hii akashatoa pesa zake kununua gari yake, akaja akaita gari yake njia hii, ataumiza gari yake, itakuwa haina faida. Mheshimiwa, kilio chetu barabara, utusikie maombi yetu, tupatie barabara. Barabara ni njia iliyotengenezwa ili kupitisha binadamu akitumia vyombo vya usafiri kama vile magari, pikipiki, baiskeli kwa lengo la kurahisisha mawasiliano toka mahali hadi mahali. Hivyo basi Barabara ni kati ya miundombinu muhimu zaidi duniani. Kwa ujumla, barabara hudumu kwa miaka mingi. Nchi za kisasa huwa na miundombinu ya barabara na madaraja. Kwa mantiki hiyo basi, ni kazi ya umma au serikali kuvijenga na kuvitunza. Mara nyingi maazimio kama kujenga barabara huweka msingi kwa maendeleo ya kiuchumi ya nchi. nafuraha sana leo pengine naweza kulala bila kujifunika, kama vile vilivyozungumzwa vitatekelezwa, basi nina furaha leo nitalala sijifuniki. Lakini kama nitadanganywa, nitakuwa siku zote nitakuwa mpaka munitie ndani, maana nitakuwa nikitukana, nitakuwa nikiteta ati. Jamani, shida tulionayo haitufta, haijui Tanzania tu, hata dunia, kwa sababu saa hizi hakuna kicho kigeni, kila kitu kiko kwenye open kuonekana kwamba mkoa fulani, wilaya fulani ina shida, na sisi shida ya ki kwetu huku twaona choyo kwa siku zote, twasikia vipenga tu vyasema huko kwa marais kwetu. Kwa kwa nini kaa hakipiti na nasi huko wananchi? Au sie wananchi au si hatupendi huyu mzee achagua, sie twachaguliwa? Tuambieni viongozi, sie huku twachaguliwa, na ikiwa hatuchaguliwa, kwa nini rais hatupitishwi huku sie? akaona shida zetu, mwatuchagua. Mimi nasema mwatuchagua, la kwanza. La pili, wake zetu, watoto wetu wana shida, bali wakibeba uzazi, si wenyewe twaona huruma, twaona jamani huko, lakini atarudi tena leo. Bodaboda ukimpa atumia fahari ya kwenda mara mbili na tatu na nne ili apate pesa nyingi, akija ntuke kupika hawezi tena tunapikiwa ndani sisi. Wengine waanguka njiani wakija tope chapa chapa, tukiwauliza watuambia njia mbaya. Kweli jamaa, tuseme haionekani ha, watuchagua Mnamo tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2023 majira ya saa kumi kamili za jioni, wananchi na watoto wa shehia Kisauni, shehia Kijitoupele pamoja na Maungani waliamua kujifunga kibwebwe katika kuzungumzia suala zima la barabara. Waliamua kufanya kikao kilichowashirikisha masheha na madiwani wa sehemu husika ili kujadili suala zima la barabara inayotoka kwa Ngurangwa mpaka barabara kubwa inayounganisha Langoni ambayo ina umbali wa takriban kilomita mbili na nusu. Mheshimiwa Sheha, Mheshimiwa Diwani, tuliokusanyika hapa ni wananchi wa shehia mbili tofauti, shehia ya Kisauni na shehia ya Kijitopele. Kama ambavyo barabara inajionyesha, ndio mpaka wa shehia hizi. Kwa pamoja tumeamua tukualike vikao ili muje musikie changamoto zetu zinazohusu barabara yetu hii. Kama mnavyojua, kikwazo kikubwa kinachotupata barabara hii inakusanya shehia mbili. Wasiwasi wetu huenda ikawa pengine wakubwa wa shehia hizi mnategeana katika kutuletea maendeleo. Leo tukatumia fursa hii tuje tuwakutanishe kwa pamoja, tulijadili hili swala na hatimaye tuweze kupata ufumbuzi. Ni barabara ambayo inaunganisha watu wengi kwa sasa, ni barabara ambayo ina jamii ya watu mpaka kuna sehemu huko inaitwa Jambonia. Wote tunategemea barabara hii. Kutoka hapa mpaka barabara kuu ni karibu kilomita mbili na nusu. Fikiria mtu mgonjwa unataka kwenda hospitali utafika vipi? Wananchi wa shehia hizo tatu wametoa matatizo yao juu ya hali halisi ilivyo ya matukio ya vitendo vinavyotokea kwa kukosekana kwa barabara na namna ya kuendeleza kuchukua jitihada mbalimbali katika kupata mwarobaini wa kumaliza kabisa matukio hayo, hasa changamoto linayohusiana na barabara, kwa sababu tunapata shida sana wakati tunapita tukaenda kwenye safari zetu na tukirudi hasa hasa mida usiku, kwa sababu barabara tulionao ni chafu sana, halafu imejaa vichaka, madimbwi mingi. Kwa kifupi, ukiwa na usafiri ni tabu, kwa miguu ni tabu, ukiwa na mjamzito shida vile vile, na hususan siku za mvua. Inapokuwa siku za mvua, hii njia inakuwa inazidi kuharibika, madimbu ya maji na matope. Hii inakuwa ni kadhia au hususan hasa kina mama wanapokuwa masala yametokea maji, nataka peleka hospitali, mjamzito au mgonjwa ili kumaisha haraka inahitajika nini? Njia unahitajika usafiri. na usafiri ni njia, inapokuwa njia ni mbovu, na hata ule, yule, yule mwanamama inakuwa yuko hatarini ya kupoteza maisha. Laiti ingalikuwa njia ni nzuri na usafiri ungalikuwa ni mzuri na haraka, lakini kutokana na ubovu wa njia, yani nafika kujuta, kwa nini nimekuja kuhamia e, na, na, na, na, nafika kujuta kuja kuhamia, lakini sina budi, kwa vile nimepoteza nguvu zangu, ina maana nije kuhamia. Lakini changamoto hasa kubwa iliyokuweko katika kijiji hichi au mtaa huu ni njia na ukitizama watu wote waliohamia katika mtaa huu sio wote matajiri, wengine ni maskini. Hatuna usafiri, unatoka hapo tunapokaa Kidutani mpaka kwa Ngurangwa tunatoa shilingi elfu moja ya daladala kwa kufuatia mahitaji mengine mjini. Tukifika hapo tunatoa tena shilingi mia tano ya kwenda huko mbele. Unajikuta kwa siku unatumia shilingi elfu tano mtu mmoja. Ukitaka kutolewa hapo Kidutani mpaka Meltano, ina maana watumia elfu mbili. Nasitiza sana Mheshimiwa Rais, tunapata tabu vijana wake tukitoka makazini kwenye mahangaiko, hasa usiku tunapata changamoto za vitisho. Unashindwa kuja usiku kwa kuhofia usalama wako. Na karibuni tulisikia kwamba kuna vijana hapo wamepigwa mapanga kwa sababu ya kuja usiku, na kitendo ambacho kilisababisha hata wale bodaboda wakati wa usiku waengeze ile ada yao ya usafiri. Kikawaida huwa anatuchukua elfu moja elfu moja mia tano lakini usiku anakwenda mpaka elfu tatu kiasi ambacho kama umetoka umeenda safari umechelewa kurudi, hakuna usafiri. Na kwa bahati nzuri kwamba shehia ya Kisau na shehia ya Kijitoupele inaunganishwa na vituo vya afya. Vituo vya afya hivi mtu anashindwa kufika kutokana na usumbufu wa njia. Hata kama mtu atakuwa amefika, kama alikuwa ni mgonjwa tayari amezidiwa. Sambamba na hilo, tuna watumishi hapa serikali. Watumishi hawa wanachukua muda mrefu kutoka katika maeneo haya ambayo tunaishi sisi hapa kufika barabara kubwa ya lami, unaweza ukachukua dakika tano hadi kufika kwenye barabara ya lami, kitendo ambacho kinasababisha kwamba watumishi wengi ambao wanakaa maeneo haya wachelewe makazini kutokana na kwamba njia hairuhusu. Kipindi cha mvua ndio kuzidi, unakuta kwamba unatembea na gari, lakini gari haina uhakika kutoka huku Unaweza ukafika njiani hapo uka, ikakwama kwenye shimo au kwenye matope ukashindwa kufika kazini kwa wakati, na ikakubidi kwamba urudi ubadilishe nguo ili uweze kufika. Kama tunavyoelewa, sekta mama na bora zaidi ulimwenguni ni sekta ya mawasiliano ambayo hukusafirisha au husafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine Kadhia hii ya njia waliokuwa nayo wananchi wa shehia hizo tatu husababisha kuchelewa kwa maendeleo ndani ya shehia hizo kama tu vile wanavyotueleza. Tunataka barabara ili tupate maendeleo, sio umeme. Mashimo umeme tunao, lakini maendeleo bado hatujapata, kwa sababu hata akitokezea mdhamini akisema mimi nataka kuweka hospitali, itaikaje hospitali mashimo ya maji kama haya? Ataweka kweli hospitali? Nilisikia Mbeja alijenga pale kituo, kituo kidogo akana kusaidieni. Kipo si kimekufa, akila akipiga hesabu sasa hivi mvua kule akwendeki, kama afanye nini? Afunge. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kilio kikufikie, barabara tunataka ili na sisi tupate maendeleo, tuweze kujikwamua. Tukipata barabara, vyengine vitafata baadaye, lakini muhimu kwanza barabara. La pili hospitali, tunapata shida kama kina mama, ukisema unaamua kwenda kliniki hapa, nafikiri uta, tangu kama una tarehe kumi na tano umepangiwa na dokta, unaanza kuifikiri tangu tarehe kumi eh? tangu tarehe ngapi? Kumi. Usingizi unakuruka, unafikiri kituo cha afya wapi kipo. Ikisema inapita mvua masika, mvua moja tu, kituo cha afya hakuendeki, na siku hizi matatizo mengi Ina maana tunahimiza kina mama kutwa tuhudhurie kituo cha afya, lakini unakifikiria kilipo. Hata ukishalivuka bonde hilo hapo, kama hujapata mtumbwi siku za mvua uvuki, siku za mvua kama hujapata mtumbwi uvuki. Na ina maana kwa huku mnatumia kituo gani? Kisauni na Kijitopeli Fuoni. Haya, oneni mkifika kwangu kwangu rangu wa mwisho daladala. Sasa fikiria kulipata ili bonde la hapa, hata mkaipata barabara ilipo eh? Kwa hiyo kilio, Mheshimiwa Rais atuone, tupate barabara, tupate maendeleo. Tutakapopata barabara huku, nafikiri watatokea wazamini, maduka makubwa atakuweko, mtu anataka kijora hasubutu kwenda mjini wazamini watakuwepo huku, lakini kila mmoja ukija ukamwonyesha kile kiwanja na kiwanja kile, ah, look shimo lile, naenda jenga kule nini kule eh? Sina cha kukiweka kule, hebu tizama, ungekuweka mwitu kama pengekuwa pana barabara eh? huku kweko mwitu mfano mdogo, tizameni Kisakasaka sasa hivi. Kisakasaka barabara nzuri, Kisakasaka kulikuwa hakwendeki, lakini Kisakasaka ile pale sasa hivi, kwa nini sisi tushindwe kusema eh? Barabara ipo zamani, kila siku tunasikia barabara itajengwa, barabara imepimwa, lakini bado hatujaiona. Pengine kuna wafadhili huku, kuna wanyonge wanahitaji misaada, na anapokuja na mfadhili na usafiri wake anahitaji naingia sehemu za ndani, anapoona njia ni mbovu na, hasa, na njia ni mbovu bila shaka na yeye hata ule ujaji wa kuleta huduma yake unakuwa ni nini, ni mgumu au unakuwa ni mashakashaka kutokana vile hakuna njia. Kwa sasa kijiji chetu kishakuwa kikubwa sana, lakini cha kusikitisha mpaka leo ni njia mbaya sana ambayo huwezi hata kama una mgonjwa anaenda hospitali kupita inakuwa ngumu zaidi, kwa sababu inajaa tope na kwa shida kupita bodaboda, pia mtu uko babarani huko kukuleta huku anafikiria na kwa mtihani sana. Kufuatia changamoto hizo, wametoa wito kwa viongozi wa ngazi za chini kwa kusema kwamba waungane na Mheshimiwa Rais katika kufanikisha hili ili kupata suluhisho. Tunamwomba mwakilishi na mbunge, masheha na madiwani waungane pamoja na Mheshimiwa Rais wasimwangushe ili tupate taufiki ya kuweza kutekeleza shida zetu za barabara, na tunaona kiu na tunaona uchoyo tunaposikia wenzetu wanatengenezewa njia za ndani wakati yetu bado ipo. Kwa hiyo tunajisikia faraja sana serikali ikifanya hima, wakija kitutengezea kwa haraka. Tunawaomba wahusika kama ni madiwani hapa, ndo mupo masheha, nyinyi ndo mnaanzia katika serikali za mitaa, ni watu wa chini kianza tukupeni nyinyi, na nyinyi mtapeleka central, mtapeleka mpaka mamlaka ya juu ili watusaidie sisi tujue mustakabali wa njia uko vipi. Tunaona njia zenzetu sasa hizi, wengine washabarua pari, washatoa mafusi, tunaona dalili mbalimbali, lakini mpaka sisi bado ni kimya. Mpaka sasa wanaendelea kuwa na wasiwasi juu ya watoto wao wanaosoma madrasa na mashule kwa sababu njia wanayoitumia watoto wao ni hatarishi kwa maisha yao. Vile vile watoto wanapokwenda shule hayo unakuta wakati mwingine siku za mvua madembodembo ya maji, ima kutumbukiza madaftari yao wenyewe kuingia katika madembodembo ya maji, yote ni kutokana na ubovu wa njia. Siku ambazo hakuna mvua na siku ambazo kuna mvua, vijana wetu wana, wanasoma shule mbali na hapa. Katika mazingira ya kutoka hapa mpaka kufika katika shule, wanapitia njia hii, hawawezi kupita vichakani, lakini wanapopita inawabidi waruke katika madimbwi wanaweza kuchafua uniform, wanaweza kudondosha madaftari. Hilo ni, ni kwa upande wa watoto juu ya swala la kwenda mashuleni. Machaka ni mengi, watoto wanapokwenda inakuwa wanaogopa. Kwa upande wao, kina mama hawakuwa nyuma kwa kusema kwamba changamoto kubwa wanayopitia ni kukosekana kwa barabara huwasababishia kuzidi kudhorotesha hali zao za kiuchumi pale ambapo watahitaji kwenda katika safari zao za kilazima mfano clinic. Akina mama, barabara mnataka mtaki? Mnataka eh? Maana yake sisi akina mama ndio tunapata tabu zaidi. La kwanza watoto, la pili sisi akina mama tunapokuwa wajawazito tunateseka sana kuhusu gari. Gari uifate Madina, hata ukishafika Madina huna hamu hata ya gari. Kwa kweli suala hili la barabara ni changamoto kubwa kwa upande wetu, linatuumiza kweli, kwa sababu tukitaka hata tuifike barabara ya lami tunateseka, tunateseka na watoto wetu. Ni masafa so mafu, si mafupi kwa kweli. Aidha tuende wenyewe tu kwa miguu au tufate bodaboda, na hiyo gharama ya bodaboda kwa kweli si ndogo kwa sasa hivi, kutoa shilingi elfu kila siku kutoka hapa mpaka barabarani na kurudi shilingi elfu ni elfu mbili hizo, na si ndogo kwa kweli, na uchumi tunaujua wenye wetu, hali ni ngumu. Kwa hiyo tukijengewa barabara litakuwa ni msaada tosha kwa kwetu. Tunateseka na watoto wetu na si wenye wetu, tunateseka sana, hususan tunajitizama hasa wakati wa ujauzito. Tukutoka hapa mpaka hospitali ni masafa, sikwambii wakati wa kujifungua, wakati wa kliniki tu. Kwa kweli tunateseka, tunateseka hasa hasa hasa. Njia hii imepitiwa na majimbo mawili, jimbo la Dimani na jimbo la Pangawe, shehia tatu pamoja na wadi mbili, Kijitoupele na Kisauni. Kwa mustakabala huo basi, diwani wa jimbo la Kijitoupele Mheshimiwa Saleh Yahya Saleh amewataka wananchi kushirikiana kwa kupigania ujenzi wa njia hiyo ili kuweza kulimaliza kabisa tatizo lililopo. Kuna changamoto ya barabara ya kutoka kwa, kwa Ngurangwa kuelekea Madina <clears throat> imetua mpaka kwenye mawio mpaka kwenye magazeti. Serikali ikashusha watu Nikasema nendeni kaiangalieni ile barabara ili tuitengeze barabara ile. Mimi na sheha wa shehia hii walikuja watu kutoka UUB, walikuja watu kutoka Zeko, tukafatana nao tukaianza kwa Ngurangwa mpaka tukaimalizia Madina, uwanja wa mpira kwa mujibu wa, wiza, wa, wa, wa, wa, wa ZECO wakasema barabara hii haiwezi kujengwa kwa kiwango cha aina yoyote, si kwa kiwango cha lami wala kiwango cha chafusi, na wakatoa sababu zao. Sababu ya kwanza wakasema kwamba pale pamepita mainline kuu ya umeme ambayo inatumika Zanzibar nzima. Hawapaswi wananchi pale ku, ku, kukaa zaidi ya mita sijui ngapi sijui wa wenyewe mita hamsini. Ina maana kile kitendo cha kwamba wewe unaukaribia tu ule umeme, kwa maana kwamba wanasema wananchi, watu wenyewe wanaathirika kisaikolojia, lakini sisi hatujui hilo, kwa maana kwamba njia ile ime imesitishwa ujenzi. Kwa hiyo hii ndo njia ambayo sasa hivi tunaitegemea, hii njia hii sasa hivi ndo tunayoitegemea kwamba itakapojengwa njia hii basi itakuwa imepunguza, kwa sababu shehia zote mbili tatu zitakuwa zina zinatumia ule ukali wa, wa, wa, wa, wa zile njia itakuwa kidogo umepungua, na kule wakasema kwamba njia ile wao wenyewe watu wazeko waliitengeza kutokana na kwamba yale maguzo makuu ambayo yanatoka yanachukua umeme kutoka Fumba kuelekea mtoni walikuwa wameiweka ile kuifyekafyeka kwa ajili ya kwamba kama kutakuwa kuna tatizo ndani ya, ya, ya, ya waya zao basi wawe wanapita wana, wanakagua na mambo mengine, lakini sasa hivi imekuwa ndio inatumika kijamii zaidi, tofauti na malengo yao wao. Tumeelewana? Kwa hiyo njia hii sasa hivi tuipiganie kwa hali na mali, ili <coughs> kama haimo katika mfumo wa serikali kwa sasa hivi, basi iingizwe, tuanze kuomba hicho kifusi angalau kutia mle kwenye yale mashimo, basi angalau tupunguze kidogo ile hali halisi iliyokuwepo kwa sasa hivi. Wakina mama ambao wanawahamasisha wajawazito na wenye watoto chini ya umri wa miaka mitano kufika kliniki mapema, yani ma CHV hawakuwa nyuma katika kuzungumzia matatizo wanayoyapata juu ya kazi yao ya kuwahamasisha wakina mama wenza wao kutokana na tatizo linalosababishwa na ukosefu wa barabara. Mimi ni CHV ambaye napita kuwahamasisha kina mama waanze kliniki mapema, ila pia changamoto anatupa njia yenyewe mbovu. Vituo vya, vya vituo vya kliniki viko mbali mpaka tupate gari na gari wanaifuatia mbali, kutokana wengine hali zao hawajiwezi mpaka wapate gari ambayo inawapeleka one way mpaka kituoni cha daladala chengine wapande daladala. Lakini kutokana na hivyo njia yetu mbovu mbovu, tunaomba mtusaidie viongozi, tunahitaji barabara ifike na kwetu sisi. Tukienda majumbani tukiwahamasisha waende kliniki mapema, wanakataa, wanasema hatuendi mapema kwa sababu njia hatuna, usafiri hatuna, bodaboda pia uwezo wa kupanda bodaboda hatuna. Kwa maana hiyo tunaiomba njia, na pia na ubakaji unasababisha kukosa njia, kwa sababu wabakaji wanasimama humo vichochoroni kwa mwitu au kipori. Kwa maana tunaomba njia tutengezewe na, nchi, na ruti pia watuwekee, kwa sababu sio mwisho wetu ni kwa Ngurangwa. Tuna mizigo, tuna watoto, tuna mimba. Hata hivyo, wananchi hao hawakusita kutoa yao ya moyoni kwa mwakilishi na mbunge wao kuhusu kero lao, wakisema kuwa wanaoteseka haswa haswa ni watoto na wanawake, kwani wao ndio wanaofanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Nikiwa na uwezo wa ile baskeli basi kuipitisha njia hii kitifika siku tatu haendi tena, hii haiendi tena. Watu hata nambia hana kazi tu, eh, njia baskeli naona ni rahisi, kumbe ni hali kwangu sababu ntia hasara. Kuna juzi moja tupo kama miezi miwili mitatu, mkazo pale maeneo ya msikitini pale, mke wake ni mjamzito, ushafika muda wa kujifungua, akaenda kuomba msaada kwa jirani. Waliomba msaada anatoka juu huku, akaenda kuomba msaada upate usafiri pale maeneo ya msikitini chini, lakini mwenye gari sasa, baada ya kufika hapa, akagonga akagonga, akashindwa kumpa msaada ikatokea gari ya juu, hizi keri keri tunazozoea sasa hivi, kufika pale njia nne, mwanamke yule au mama yule akabidi ajifungulie pale, mwenye gari akashindwa kumpa msaada kisingizio au kutokana kutokana barabara jinsi ilivyo. Nafikiri au sio kama nafikiri, ndio ukweli jinsi ulivyo. Tuna mwakilishi, tuna mbunge wa haya maeneo, na hii kero wanaijua fika kabisa lakini wanafanya kuifumbia macho. Inapofika muda wa uchaguzi, hawa viumbe hawa kwenye nyumba kwa kila kutwa moja mpaka kufika saa kumi na mbili za, za jioni wameshapita mara tatu au mara nne hata mara tano kuomba kura. Kwa tena kwa maneno mazuri ya kuliwaza ya hamasa, ili wapate kura kwa hilo lengo walokusudia, lakini wakishapata hilo lengo walokusudia au hawana habari tena kabisa. Sidhani kama tangia walipochaguliwa kuna hata mmoja kama alikuja akafanya kikao kuongea na wananchi, hata kwa ile shukurani hakuna. Na sisi tunalifahamu tunajua fika, lakini yake nyinyi wanapewa mfuko wa mfuko wa mfuko wa jimbo na kila kila kila baada ya miezi minne chini ya milioni 40. Je, ni mwakilishi yupi au ni mbunge yupi wakajiorganize kwa pamoja wakatoa msaada wa jimbo? Umelifanya hilo? Yeah? na sisi ndio tuliweka madarakani na wanalijua kabisa hilo. Nikishakutwa tu 2023 sasa hivi hapa, kishakutwa 2024 tena wat, wat, wataanza kuja kuja tena majumbani huko, wanaomba tena kura, lakini hawajui hawa tunao tunapembejea wana kero mbalimbali. Je, tunaweza kuwasaidia? Njia kuanzia kwa Ngurango kule haipitiki, haipitiki. Kama wengine una huko, ikitimia saa mbili mbili na nusu tu, kama si elfu tatu elfu tano hakuleti bodaboda huko tena, kwambia nenda huko, utajua mwenyewe huko, shauri yako. Na mavibaka huko wameenea kila kona, kila leo kuna kuna, kuna matukio. Sasa sijui wanatusaidiaje na wanaliona kabisa ile, kwani wanafanya kuwafumbia macho tu, kujifanya kama haoni wala hawasikii. Sasa watu mpaka muda wanaofikia imani wao zinawatoka, hawana kabisa, hawana kabisa imani. kuna watoto ambao wanatoka wanasoma sijui kijito hapo, wengine wanatoka huko wanasoma kule, kama masuala tunajua sasa hivi masuala ya udhalilishaji haya, mtoto kidogo ameshakuwa mali atoke mwenyewe hapo katikati, atakumbana anafahamu na watoto tunajua ni, wa, ni viumbe wa kushawishika tu, akidanganywa kidogo tu basi anachukuliwa anakwenda kufanywa vitendo vya kichezi kabisa. Na hili wao si hawalioni, kila siku wanalisikia, kila adhabu zinatolewa, wao wanazijua, wanasikia vizuri kabisa. Sasa hivi watu kama sisi tunafanya fanya au sisi wanalichukuliaje swala? Na wao ndio wanakabu kwenye baraza la wakilishi wanatunga sheria, lakini wanafanya tu kuyafumbia macho haya tunazungumza. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kama ujumbe tunampelekea, kama meseji tunamtumia, tuna kilio cha barabara tuna, tumekosa barabara au tunaendelea kukosa barabara, na maendeleo tutaendelea kukosa, lakini tutakapopata barabara na maendeleo tutayapata. Kama wanawake tunalia sana na tunasikitika sana kukosa barabara, kwa sababu wanawake tuna majukumu mengi mengi mengi. Ukikuta mnalalama wajawazito, tunalalama barabara hakuna, lakini lazima tufanye nini? tupasuke, tuseme, tuonekane kama wanawake. Wanawake maisha yote kwenye kura, hata tukenda kuhesabiwa kwenye kura, basi wanawake tunatia nyingi, au uongo? Kwa nini leo tuone tabu kusema mbunge hatukumpigia, mwakilishi hatukumtilia, japo kura siri, lakini tumetia tena, tumetia nyingi. Kwa hiyo kama tulivyotia kura zetu nyingi, hizi salamu zetu zifike. Mheshimiwa Yahya Saleh Yahya ambaye ni diwani wa jimbo la Kijitopele akijibu suala la wananchi kuhusu mfuko wa mbunge na mwakilishi amesema ni kweli kuna mfuko wa mwakilishi, kuna mfuko wa mbunge. Mfuko wa mwakilishi anapata shilingi milioni ishirini kwa mwaka mmoja, lakini mbunge anapata shilingi milioni ishirini kwa mwaka mmoja. Tumefahamiana eh? Sisi jimbo letu lina shehia sita. Jimbo letu sisi lina shehia sita. Milioni ishirini hiyo ukiigawa katika shehia sita, sijui kama kwa kila shehia itapata shilingi angalau milioni tatu. Tumeelewana? Kwa maana kwamba kila shehia inahitaji mahitaji na hiyo ina mahitaji yake ambayo aa, mimi mara hii nataka kufanyiwa swala hili na mimi nataka kufanyiwa swala hili, pesa yenyewe milioni ishirini. Ukichanganua kwa shehia sita, sifikiri kama milioni tatu kweli tutajenga barabara. Tumeelewana eh? Isipokuwa pesa ile tutafanyia mambo madogo madogo, kwa maana kwamba juzi juzi wa jana sheha wa shehia jana tulikwenda wa skuli ya Kwarara au juzi juzi tulikwenda kukabidhi photocopy machine, kwa sababu wanafunzi wetu au watoto wetu hapa, kila ikikaribia mitihani utaambiwa tuletee shilingi elfu kumi sijui ya kopi, sijui tuletee sijui elfu ishirini ya kopi. Kwa hiyo lile tumeliondoa kwa maana ya kwamba pesa ile ya mfuko wa mbunge ambayo shilingi milioni ishirini kwetu sisi tumepata photocopy machine. Kwa hiyo watoto wetu sasa hivi hatutaambiwa tena sijui lete shilingi ngapi za kopi. Tumeelewana eh? Kwa hiyo changamoto ndogo ndogo tunaziondosha, lakini swala la barabara hili ni changamoto ambayo ni kubwa. Ina maana lazima serikali lazima itie mkono wake. Sisi tunaweza tukaleta hiyo milioni tatu, tunaweza tukaleta kifusi, pengine gari tano, gari sita. Ikija mvua hamna kitu, ina maana tulete tena. Tumeelewana eh? Na sasa hivi serikali yenyewe inataka kwamba lile jambo ambalo unalifanya wakija wale wakaguzi wawe wanaliona ndo hili hapa. Ina maana wewe ukiweka kifusi hapa, ikipiga mvua mara, gari ikipita mara mbili tatu, kifusi kinakaa pembeni, shimo linakuweko pale pale. Pesa ikija kuangaliwa, inaonekanika pesa ime imeliwa ama vingine vyovyote vile. Kumbe kweli ulitia kifusi, lakini je, wakaguzi wanakuja, kifusi kishaondoka, utamwambia niliweka hapa wakati hakipo. Katika makala hii, Tifu TV haikuwacha nyuma waendesha bodaboda kwani wao ndio tegemeo la wananchi wa shehia hizo tatu kwa sasa katika masuala ya usafiri. Fanya shughuli zangu katika shehia hii, kazi ya bodaboda, lakini kazi hii changamoto tunakuwa tunaipata sana kutokana na njia ilivyo, njia chafu, njia mbovu. Hivyo tunalazimika kwamba kutengeneza vyombo kila baada ya wiki kutokana na njia ilivyo, lakini pia tunapata changamoto ya abiria kutokana na kuwapakia abiria. Wenyewe wanapiga kelele tunapowapakia kutokana na mashimo na tope, lakini pindipo utakosa tu, utakosea kidogo, kutaka kumwangusha, siku ya pili inakuwa ni kazi na kuwa ngumu kutaka kumpakia. Lakini vile vile changamoto nyingine katika bodaboda ni tatizo la nauli. Pengine abiria atakupa nauli ya shilingi elfu moja wakati haikizi kutoka na njia hii wakati kila wiki unatakiwa kufanya service ya Honda. Pamoja na kuwa tuna hamu ya kupata abiria, lakini tukipata abiria ambaye anakuja upande huu inakuwa tunakuwa wazito kwelikweli, kwa sababu kuna adha kubwa ya njia na kuna madimbwi na usiku pia ni shida. Kwa hiyo unaweza tukampandishia nauli bei ya juu maksudi kwa sababu akatae au atafute mtu mwingine, ila kwa dhiki unakuta abiria muda mwingine hata ukimwambia elfu tatu elfu nne anakubali lakini kwa kweli njia ni mbaya, muda mwingine unaanguka na abiria njiani. Siku za mvua ndio shida zaidi, madimbwi yanajaa maji. Kwa hiyo kwa kweli shida ipo, hata sisi madereva tunaiona. Kwa hiyo tunawaomba viongozi mlione hili ili mtusaidie na sisi tupate kufaidika, tujisikie kwamba kweli na sisi tuna viongozi na wanatujali. Watoto ndio taifa la kesho. Na mwanzo mwisho makala, wazazi wanagusia changamoto wanazopitia watoto wao kwa upande wao, je, watoto wana yepi? Tunamwomba Mheshimiwa Rais atutengezee barabara kwa sababu tunapata changamoto kubwa sana kwa kwenda chuoni, skuli, maana fomu zinachafuka, viatu na tunapoanguka huwa tunaogopa sana kwenda kupita njia za vichochoroni kwa sababu kuna hatarisha maisha yetu. Tunamwomba rais atu, atutengenezee njia yetu, magari yaweze kupita na abiria waweze kupita. Siku ya, ya mvua inakuwa hatuwezi kupita kwa sababu inakuwa kuna matope na maji, tunachafua fomu zetu, mabuku yetu na viatu vyetu vinabambuka. Vina hatuwezi kupita vichakani kwa sababu ni hatarishi kwa maisha yetu. Tunamwomba rais wetu atutengezee barabara ili tuweze kupita, kwa sababu mvua ikinyesha huwa panakuwa na matope, na tukipita wakati wa skuli tunaingia matope. Kwa tunamwomba atusaidie tujenge barabara. Rais, tunaomba atutengezee barabara yetu, kwa sababu tukienda zetu skuli tunachafuka, tunachafuka viatu vyetu vinaharibika, mabuku yanaharibika. Hatuwezi kupita vichochoroni kwa sababu kwa tuhatarisha kwa maisha yetu. Hali kadhalika wananchi hao kwa heshima na taadhima wametoa ombi lao kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na mamlaka husika kuwatizama kwa jicho la huruma katika swala zima la kuwatengenezea barabara ili kuleta maendeleo nchini. Tunamwomba Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima, sisi wananchi wake kama alivyo wananchi wengine, kwa tunaomba atutizame kwa macho mawili, aje na watendaji wake, inshallah aje atukamilishie swala letu la barabara na kulikamilisha ili kwa wakati tupate faida kwa kizazi chetu na sisi wengine watumiaji ambao tupo hai. Tunaomba serikali kuu Tunamuomba waziri wa mawasiliano na uchukuzi atufanyie sahali katika njia yetu, hususan njia ndiyo mawasiliano yanayomfanya binadamu kuweza kutimiza mahitaji yake yote. Tunaomba njia na watetea kina mama waliokuwa wadogo sana ambao tayari wako katika steji ya mimba. Mimba kama inavyojulikana, mimba ina mateso ya kila aina ukizingatia madimbu yaliyokuweko huku. Tunaamini kwamba serikali yetu ni sikivu, serikali yetu ni adhimu na serikali yetu ipo kwa ajili yetu. Serikali ni watu na watu wenyewe ndiyo sisi, basi hatuna budi kuiomba na kuisisitiza ili itutazame wapi tupo, wapi tunapita na nini tunachokitumia. Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Ahsanteni na kwaherini.